Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono demais escuto a correria da cidade que há e a pressão dia de amanhã. De madrugada a gente ainda se ama e a fábrica começa a buzinar. bem-vinda, companheira. No corpo do bendito viola, eu faço samba e amor a noite inteira. Não tenho a quem prestar satisfação. o samba e amor até mais tarde. E tenho muito mais o que fazer. Escuto a correria da cidade que alarde. Será que é tão difícil amanhecer? Não sei se preguiça fosse covarde embaixo do meu cobertor de lá. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. o sono de manhã. Gracias.